السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم صارخ من قناة Geeks Middle East آه مثل ما تشوفون سوينا اول ثلاث missions في لعبة Destiny beta والحين راح نسوي رابع mission نحاول نخلص كل ال missions اللي في البيتا ورا بعض يكون عندكم كل حلقة فيها mission وتشوفون شنو الموضوع يعني اول ثمان ليفلات من اللعبة آه معي هيثم كالعادة صادقين لازم يوسف يسوي لي introduction سابق لازم يتحكى اول لازم يتحكى اول <laughs> آه كل انسى ان اتكلم عنه لان I'm self focused. نفس ما تسمعون كوستا هني قاعد يشجع ويشارك حده متحمس مزاجه حلو اي هلا كوستا يا سو اوكي سو we've دان ثري ميشنز الحين هاي الرابع This mission is uh, sh- slightly challenging, especially towards the end. حاول حاول حاول نخلصه بسرعة ايه ايه وي وي وي The ghost we last heard from near the skywalk. يلا خلينا نشوف وين المشن مالنا. يلا. Let's use the bike. Hey, hey, hey. We don't deal with small fry. والله يا بسايك يشد فراغات يطط هل تحس روحك مدمر حاليا؟ جدا عشان لا نرتكب غلطة آخر مرة اي اوكي نتأكد اي اوكي نتأكد تأكدت تأكدت ان هني المكان انت شلون تحس الحين ال character مالك شنو احسن feature عندك؟ يعجبني ال frag ماله ال frag ماله حلو المشكله في ال special انه موجه يعني مو نفس ال special مالك ال special مالك تنط وتنزل وتكسر كل شيء موجود انا لازم اي هاف تو ايم واي كان مس فاف اي دونت ايم رايت ات ويل مس وبعدين راح يضيع علي ال special اني ما سويت شيء آه glide عادي ما تشوف انه قاعد يفيدني وايد يعني يعني more precision character اتس ما I will not call اتس نوت not مثل الهانتر مثلا صراحه حاليا يعني ما الاحظ شنو اللي يميز ال Warlock بشكل كبير يعني طبعا مثل ما تشوفون ال Titan كلش مستعدين عشان تقدر كيف تلوك كومبات في قليل الاشياء اللي تقدر تتحمل تراب دايركت منه. اوكي hmm. That واز فاست كان في واحد في واحد منخش اي بادي bye بادي شايف اللي هناك اللي ورا هاي الشباب مال اليمين لازم يسمايك هم يلا لحظة تشارجنج شنو شنو؟ قلت عليه جرينيد اوكي اوكي اعطيتهم الجنود حلو اول مرة اشوف جثة كذي شلون؟ شوفوا هاي الميت وين؟ كهني ما يبين عندك؟ لا لا آه، اول مرة اشوف جثة كانت ديد سبيس ولا الان هاي في ظهر صوبين في الهايف وفي الكلام الثاني ما تذكرتنا في إيه، طيب، فولن فولن فولن هايف هاي فولن اللي كوشنا معاهم اوكي فالحين بنشوف مقطع اللي هم يتهاوشون مع بعض ترى فبنشوفهم يتهاوشون مع بعض ولازم يعني يا إيه. نقتلهم او ما نتدخل عادة نتدخل لاني حشري انا احب اتدخل في النص و I take the kill from both sides It's <laughs> dead. لحظة في احد قاعد يطق فيني وينه وينه وينه Oh that's that's a bomb اوكي خلصوا you find ال هاي This one still holds the codes. good يلا next Let's find the array. يلا let's find اري يلا هاي let's go. اه في ثرول اه لا اكلس اوه You're getting attacked. أنا ما كنت أبي أتهاوش وياهم بس إذا هم على كيفهم. يلا. تمام. في بعد واحد تحتكم. اثنين. إيه، داخل. اثنين. هذه. قلت لك اللعبة ما فيها صعوبة ترى. شنو؟ رجعوا لا اللي مساعدة رحناهم كلهم رجعوا وين كنت؟ لا هاي نفسهم نفس ال battle مالهم انعاد آه، اوكي في نوع غريب Cursed Thrall. اول مرة اشوف Cursed Thrall. انا انا خلينا نكمل اورايت اورايت خلينا ما بيعطونا اكس بي يعني ما بنستفيد منهم بس يلا وي كان ابجريد يا صح هات ال hard كله بيصير اعتقد بيكون ال XP اكثر وبيكون ال challenge اكثر وكل شيء اكثر يعني حتى ال loot اللي بنحصله I have to I'm excited the final game. ما موت؟ Oh, hi. Bye. Oh, oh. oh nice. Nice rescue. Twanik. Okay, ah, hi. I'm here. Okay. Yeah. خلصتم؟ Approaching the control station. بالبي إيه، في في مود هاي ولا شيء في هني هناك عشان الراب في البي طيب، في في I wish it was that easy, huh? No, he generated all. Oh, God, I'm already full. الكابتن فوق القصة. شنو؟ ايه مسكين المفروض الترافلر يحميهم هم مو بحنا الصراحه اوب اوب اوب اوب ستلف ستلف ستلف فاندلز ستلف فاندلز ذيس جايز ار انوين حلو قاعد تتخشش لي؟ You think that's gonna save you? Huh? والله Oh, في بعد كابتن uh, Vandal and a captain You know what? Uh, طيب. It's a punching battle between There's the me and him. controls. يلا I'll see if deploying these ghost. codes still work. Let's go Summon this ghost? يلا Okay, negotiating crypto system. آه يلا خلينا نبرز روحنا المعركة يعني بس واحد يكون كلش خشمة. It's not that hard working. Outside, the array. It's opening. The ships are coming جاهزين شوف انا وين؟ ايه نخش and aim and shoot and I'll hold the other side. اوكي ترى ثرول ثرولز فذول common numbers Cutting through. Oh yeah. لا تهاجم السفينة ها؟ إذا هاجمت السفينة بتطلق عليك. اوكي Okay, Okay, I did anyway. I did anyway. It's still okay. firing, yeah. Hide. It's all aiming at you. Okay, I, I'm flanking. Ah. Come on, on my side. He's down. يلا حاصل من الهاي مثلث Two more missiles coming. وصل شوي في الدورة نايت نايت نايت نايت طير طير حبيبي خلصوا اه وان مور شكرا اوكي يلا لا لا لا هيد شوت يختفون الباص almost sweet where is it الشرطة خلاص we're done That was really easy. I told you. We're good, we're good. Yeah, we're good. بس لا نروح البي في مو زين. It's controlled. مو حلو مو حلو اصلا ما نحب البي ايه It's connecting to defense constructs all across the system. There could be something out there. Alright Shabab. thank you for watching another mission and another episode. Uh, watch, like, subscribe. قولوا لكلنا واذا عندكم اي كومنت اي شيء خبرونا ويلا see you next video. See you next video. Bye.